Так, друзья, всем привет! Сегодня расскажу, как установить межкомнатную дверь. Ну, в нашем случае мы дверь устанавливаем в квартире, ванная комната и туалет. Так, из подручных средств у нас будет ножовка, уголок, ну, естественно, карандаш, канцелярский нож. Вот, не будет у нас ни стусла, никаких других оборудований. Единственное, для врезки замка мы используем перо. Я его чуть позже покажу. Чтобы не мучиться с навесами, навесы мы взяли вот такие вот, так называемые бабочки. Очень удобные, красивые. Так, сейчас будем зарезать дверь под 45 градусов коробку. Не будем делать ее прямую, сделаем все красиво и аккуратно. Так, так, так, так, что у нас? Одну дверь мы уже врезали, поставили. Стоит позже. Расскажу вам, как собрать арку. Так, ну что, приступим. Уголком для себя отмеряем угол зареза. 45 градуса, так, чтобы нам было удобнее. Так. Вот, провел две полосы, одну прямую по 90 градусов и вторую ее плохо видно, вот она под 45. Приступаем к запилу. Не спеша, главное, чтобы отпилить все строго по линии. Тогда у вас Боковая перемычка верхняя под углом 45 градусов. Идеальный сок Главное не спешить. Конечно, если использовать сусло или же станок нарезной, это будет, было бы намного быстрее. Но не скажу, что ровнее, смотря как будет делать. Вот видите, в конце у меня начало немножко уходить ну, это немножко, это где-то миллиметр, как бы это будет не страшно. бочка, бочка, бочка, бас, бас, бас, бас, колбасер. В конце самое главное сильно на ножовку не давить, чтобы не порвать нашу облицовочное покрытие. Лучше немножко не спеша. Так, все. Вот в таком стиле у нас и получилось. Так, правая и левая сторона у нас готова. Приступаем к верхней. Кабас колбасер по пояс голый. Вот также, видите, начало в конце немножко уходить. Это потому что не выдержал наклон на головке. Вот, и когда будем скручивать, это мы немножко все выровняем. Но желательно этого не делать. Желательно делать, чтобы было все строго пометно. Тогда легче будет ее собрать. Так, теперь ширина полотна у нас 60 сантиметров. Плюс толщина навеса где-то 2, 2 миллиметра у нас. Да, 2 миллиметра толщина навеса. То есть, чтобы выдержать все зазоры, нам нужно отмерить от нашей полосы отреза, то есть линии соединения, где будет стать, о, смыкаться верхняя и боковая коробка, да? От этого угла нам надо сделать 65 вот, мы отмерили 60 сантиметров у нас отметка, 5 миллиметров. Так, поехали. Продолжаем. Также зарисовываем. Только главное отметки не ошибиться. Теперь мы берем наш угол. То есть внутренняя часть равен уголок по наружной части, да, ну мне, допустим, так удобно. Вот. И до нашей отметки, от нашей отметки рисуем 45 градусов. Все готово. Приступаем к резке. Почка бас, колбасер. Почка бас, колбасер. Так, смотрите, будем сейчас скручивать, да? Я использую вот такое сверло, троечка. И вот, сперва им засверливаю отверстие, потом закручиваю саморез. 45 у меня в данный момент 55 саморезы, можно 50 без разницы, главное, чтобы прикрутить. Засверли для того, чтобы не раздавить лутку. Многие просто сверли, прикручивают вернее. Вот. Но бывает, что лопается как раз в ненужных нам местах. Так, скручиваем. Бочка, бочка, бас, бас, бас, бас, колбасер. Бочка, бас, колбасит солод. солод, солод, солод колбасер по пояс голый. Кочка бас колбасит соло. Колбасер по пояс голый. Кочка бас колбасит соло. Колбасер по пояс голый. Так, вот, вкрутили внутреннее расстояние 65. То есть то, что нам нужно. Вот что у нас получилось. Вот он зазор с одной стороны, да? То есть мы сюда вставляем навес, у нас болтается. То есть то, что нужно. С противоположной стороны вот здесь вставим подложку. Ну, я буду использовать от упаковки. Остались вот такие бумажки. Вот. Будем вкладывать их перед монтажом. Так, продолжаем. Колбасит солокол. Так, сегодня устанавливать дверь немножко ну, новым способом я сделать, то есть, чтобы быстрее упростить мне. Вот. Э, навесы мы не ставим, не прикручиваем в данный момент, потому что хозяин отъехал. Э, в какую будет сторону отправиться будет право или лево, это еще пока мы не знаем. Вот. Но ну, чтобы нам не сидеть, не ничего. мы сейчас ее установим. Дверь будет у нас держаться только на пене, без всяких крепежей, прицеплений. Э, дырявые в коробке. Пусть все просто держится на пене. Басер по пояс голый. Наши подложечки. Так, вот уложила. Здесь все плотно прижалось. Так, теперь будем... Значит, так, вот у нас коробка настолько длиннее. Так, мы будем оставлять зазор между полом и дверью 1 сантиметр. По технологии в административных зданиях, офисах, магазинах по пожарной безопасности положено не менее полтора сантиметра. Так как у нас квартира, здесь это не нужно, и полтора это много, мы делаем сантиметр. обматываю скотчем, чтобы э, мне было проще ее запилить, так как дыры буду устанавливать сам, без чьей-либо помощи. Скотч обязательно липкой стороной наружу. Или, может, если вы двери, вы просто-напросто испортите положение. ко второй установке двери. Так, дверь поставили, закрепили. Полотно сняли. Вот он на таких вот своеобразных лепешечках на пене стоит. Смотрите, я распирал дверь вот такими вот клинышками. Забил хорошо, хрен вытащишь. Сейчас, секунду. Ох ты, четко. Вот такими клиньями распирал. Ставил распорки по краям. Если его посередине поставить, то он просто прогнет и все. Вот, больше никаких, ни саморезов, ни подвесов, ничего. Так как площадь пола у нас так, как я говорил, дверь у нас на таких вот клинышках. Распертая была сверху и снизу. Че я говорю, сверху, справа и слева. Так, на вот этих клиньях, да, мы ее распирали. Так, так как у нас пол ровный, мы просто коробку поставили, поймали по уровню наклон и все, то есть больше нигде ничего мерить нам не приходилось. Выставили, расклинили пеной в некоторых местах, местах зафиксировали, подождали, вот она подсохла. Все, коробка стоит, сейчас будем вешать дверь. Вот, дверь сверху до навеса 20 сантиметров, 200 миллиметров, также и снизу. Вот, ручка у нас, где там будем ручку вырезать, ручка у нас, как и вчера говорили, метр вот ниже полотна до ручки. Так, ну, все, поехали. Весели, Вот ты сразу обналичку прибил. Смотрите, если выходит вот такая ситуация, то есть мы дверь прикрываем, у нас цепляется вверху и посередине. То есть пена выдавила коробку. это не страшно, так как у нас сама коробка находится на лепешках пены, да? В этих местах мы вырезаем до сантиметра пену канцелярским ножом, в тех местах, где у нас цепляется. Запениваем полностью проем. Обналичку мы поставили, пена у нас не будет проскакивать, заодно пену прикле. Э, пеной приклеим обналичку. То есть запениваем, вставляем подложки. мы, я использую бумагу с упаковки. И оставляем на час. То есть коробка вдавится. Сейчас в этом месте не дает пена. Когда мы вырежем, она легко подастся в сторону от двери. И наш проем выровняется. Но это мы будем делать после того, как установим замок. В принципе, он закрывается, но цепляет. Все, я думаю, понятно. Снизу у нас равномерный зазор. Ну, сантиметр, как мы отмеряли, так как плитку мы ложили сами, поуравняли. Все у нас равномерно ровно. Так что, приступаем к размечанию разметки замка. Так, замок, еще раз повторяем, мы будем ставить метр от низа двери до ручки. Как на соседней двери в ванную комнату. Так, все, размечаю. Да, это у нас э, разъем под ручку. Вот. а От низа полотна до этой точки у нас должен быть метр. Я, чтобы не мучиться, прикручиваю замок в обратном направлении, то есть наизнанку, к двери по нужному нам расстоянию. Это я делаю для того, чтобы канцелярским ножом пройти и срезать окантовку без стамески, без ничего, потому что когда рисуете карандашом, начинаете там стамеской, все равно выкусываете неровно. Обрезаем ровненько, и у нас получается, как вот здесь. Все идеально ровно, хорошо. Все, поехали. Мог Канцелярским ножом. Сейчас берем перо. У нас перо будет 16. Будем высверлить. Отметки дали. Приступаем. Высверли. Так, отметили, просверливали под ручку и под задвижку. Так, замок у нас хорошо становится. Вот он плотненько все как положено. Так, ну, конечно, с пометочкой бы было бы это все намного лучше. И быстрее, и проще. Так, ну что, собираем. Соберем. Покажу. Получилось. Да, вторая. Раз. Все аккуратненько, ровненько. хорошо открывается и закрывается. Ну тут уже все обшили, все затерли, установили, все как положено. Закрывается легко, открывается тоже.